इससे पहले PM Narendra Modi chief justice Ranjan Gogoi Lok Sabha speaker Sumitra Mahajan और मशहूर वकील मुकुल रोहतगी की सिलेक्शन कमेटी ने उनके नाम पर मुहर लगाई थी जिसके बाद उनका नाम राष्ट्रपति के पास भेजा गया था बता दें चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली बेंच ने ही सरकार को पंद्रह दिन के अंदर लोकपाल का नाम तय करने को कहा था सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज पिनाकी चंद्र घोष बने देश के पहले लोकपाल सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज पिनाकी चंद्र घोष देश के पहले लोकपाल बन गए हैं वे लोकपाल कमेटी के अध्यक्ष होंगे judicial member justice Dilip B Bhosale justice Pradeep Kumar Mohanty justice Abhilasha Kumari justice Ajay Kumar Tripathi committee में शामिल अन्य मेंबर्स हैं दिनेश कुमार जैन अर्चना राम सुंदरम महेंद्र सिंह इंद्रजीत प्रसाद गौतम जस्टिस पीसी घोष इस वक्त राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य हैं 2017 में सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड होने वाले जस्टिस घोष का नाम लोकपाल के लिए चुने गए दस नामों में से एक था ये है जस्टिस पीसी घोष के चर्चित फैसले जस्टिस पीसी घोष कई मशहूर फैसलों के लिए जाने जाते हैं उनकी ही बेच ने तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता और उनकी सहेली शशिकला के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में मुकदमा चलाने का फैसला दिया था जस्टिस घोष और जस्टिस अमिताभ राय की बेंच ने दोनों को अपने लिए लंबी चौड़ी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जनता का पैसा इस्तेमाल करने का दोषी ठहराया था जस्टिस घोष की खंडपीठ ने ही बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में साजिश रचने के आरोप में 2017 में बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी उमा भारती मुरली मनोहर जोशी और कल्याण सिंह के खिलाफ ट्रायल कोर्ट को आरोप दर्ज कराने के लिए कहा था इस खंडपीठ में उनके साथ जस्टिस आर एफ नरीमन थे घरेलू हिंसा से जुड़े एक मामले में भी उनके फैसला चर्चित रहा जस्टिस चंद्रमोली कुमार प्रसाद और जस्टिस घोष की एक बेंच ने घरेलू हिंसा के मामले में फैसला दिया था इससे जुड़ी घटनाओं में ऑटोमेटिक गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए ऐसा करना अदालत की अवमानना माना जाएगा कंपनी अफेयर संवैधानिक और सिविल लॉ के माहिर हैं जस्टिस घोष जस्टिस घोष ने कोलकाता के सेंट जेवियर्स